Rašytojo kasdienybė susideda iš darbo su tekstais. Tai ne tik tekstų rašymas, bet ir jų skaitimas. O norint tapti geru rašytoju, reikia perskaityti nemažai knygų ir perversti nemažai puslapių. Vinco Mikolaičio Putino muziejaus bibliotekoje yra per 2300 knygų, kurias rašytojas ėmė kaupti dar studijuodamas Seinų kunigų seminarijoje gausiau papildė mokydamasis Fribūro katalikiškame universitete ir pirko stažuodamasis Müncheno universitete. Šių knygų skaitimai pravertė stiklinis objektas su valeliu ir talpa vandeniui, kurio pagalbinę funkciją knygų skaitimai būtų galima palyginti su šių dienų skrolinimu. Lygiai taip pat, kaip judinate kompiuterio pelytės ratuką norėdami greitai akimis prabėgti ar perskaityti tekstą internete, anksčiau be atvangos vartėte ar tebe vartote knygų puslapius turbūt visiems pažįstamas jausmas kai pirštai tampa slidus ir užčiuopti puslapio kraštelio beveik nebeįmanoma tam jums reikalingas tampa jūsų liežuvis arba šis mislingas eksponatas dar kitaip vadinamas pirštų drėkintuvu skirtas palengvinti puslapių vartymą į talpą pripylus vandens ir perbraukus pirštu per volelį, pirštas geriau sukimba su popieriumi ir galima lengviau versti sulipusius puslapius šį objektą skaitydamas knygas ar norėdamas sudrėkinti pašto ženklus galėjo naudoti ne tik vincas mykolaitis putinas bet ir jo žmona emilija mykolaitienė grįžusi iš turgaus skaičiuodama gautą grąžą jei jūs taip pat lyžtelite pirštą versdami knygų puslapius galbūt šiandieniniame susirūpinimo higiena kontekste jums taip pat praverstų panašus išradimas Kviečiame apsilankyti Vinco Mikolaičio Putino muziejuje ir pamatyti šį mislingą eksponatą iš arčiau.